Çoğunuz, кечиресиз кечиресиз чоң Çoğunuz, кечиресиз кечирим сурайм кичине сепет алып кечирип коесуз айтыбериңиз байке бат баттан айтсаңыз шашып атыптмын шашып атканыңыз үчүн кечирип коесуз чоңуз могул жолдун аркы көзүнө каяка кантип өтөм аркы көзү каякта байке жолдун аркы көзү аркы көзүндө да қандай бұяққа бұяққа барасыз қайсы бұяққа барасыз түс бұяққа барасыз чоң қандай чоң уже мен азыр ошол жактан келдим го мага көрсетті көрсөттү го эмне калп айтып атасыңар баардыгыңар буякта байке жаным кобрам мен сары жыланым мен кел Ee, тур тур бар бар кет эмне эмне эмне болду эмне эмне болду мен сага айтпадым белем э экинчи ичкендиге келбе дебедим белем мен сени эмне экинчи ичкен жокмун Эй. мен мен үчүнчү ичтим үчүнчү үчүнчү эй үч жолу ичесиңби жети жолу ичесиңби мен сага айтпадым белем ичкенде үйгө келбе дебедим белем бар кет бар кет бар бар кайтыңчы мен мен келген жокмун мен М, мен келген жоқ мен достарым алып келіп қойды мен ешкенде жизнь келді қаға бар ошол досторуңа айт сен ошол досторум бар қандай мен қандай ошол досторум бар ошол саламатсыз ба саламатшылық мен сіздерден э, могу китепти алдым эле кантип кантип э, бир миллион тапса болот э ооба кантип бир миллион тапса болот китепти окуп келатып эле жарымына жетсем жарым барықтары жок айрылып калыптыр тең жарым китептин мага башкасын берип қосып не жарым миллион сага жетпейді ал бизде жок башка китеп мына муну алып окуңуз ал бул эмне деген китеп бул қайтіп башты иштетсе болот дейм деп саламатсызбы чоңуңуз саламатчылык Чоңыз емес? Еже. а еже. Доғдыр еже. а догдур еже. эже саламатсызбы эми <clears throat> менде бір проблема болуп атат да эмне ол кетти күнде түшімде келтеген келтеген шыққандар футбол ойнайды не қылсам болады тажаттышты аларчы күнде кіре беріп түшіме футбол ойнашады да күнде ызылдашып мээмди жеп эмне сага түш жоргуч көрүнүп атам бия жок эме дарысы барбы ошо мындай дары ичсе болобу жок болобу ошону сурайын башың ауырбайбы жок оорубайт башым жешчи топкун мына мударыны мен сага жазып берген күндө кечинде срочно ичкин бүгүндөн калтырбай ич баштаган түшүндүңбү сиз неге бул жерге ли ли ли деп жазып салғансыз бұл жерге ай лили емес ал менің почеркім а дарылар бирок эме кыз доктур эже эме муну бүгүн эмес эртеңден баштап ичейин э а эмнеге бүгүн финал болмок да жана чычкандар финал да ошону көрүп алып анан ошону көрүп алып ай мен азыр саған бір номер жазып берем молдонун эле номерин жазып берейинчи э макулбу эмнеге ошо молдого барып бир жакшылап эле ден салдырып алчы э Ece. Айт Ne bileyim. Ece. Çoğumuz. Hemen, hemen. Çoğumuz. Hemen деген көз түш жору алдып келгенбиз сизгечи аябай жакшы түш жоруду деп аямы көз түшімді жайлауда жүріп тоонун тоңның чоқысында анан кийин болсо бір уақытта эле оң жақ үстті қарасақ эле шаарда болып қалдық та айылда болуп қалдық вообще шаар қайыр эле айылда болып айтсаң сен деле жанында жүрбөдүң беле айтсаң жанында мен ал түштү сен көрдің го мен қайдан білем айт өзің қандай қайдан білем мен өлім айтып қойшы жанында жүргенмін эле гүл терип эле жайлоодо эле Düştü sen gördün mü? Cem'in gördüm mü? Evet. Ay diyorsun. Canımda cürgün çok mu senin? Sen düşündün ben ne yaptırıyor öyle? Bana ne istiyorsun? Canımdan öcük yok. Canımdan öcük yok. Canımda başınızda öcük yok. Başınızda başlarına kızlar. Bunlar başka kızlar. Başınızda benim oğlum. Yok Stop. Çık eşke. Çık çık çık çık çık çık. Bak şimdi bak. Adamım adamların var mı kaçınlar? Çık eşke. Düşmüşüm düğün var mı? Ben sana aytkanmın mesela. Adamlardan var mı kaçınlar? Kim bilince tutmuşum da ya. Kim bilince tutmuşum da ya. Жоңыз. Кебір 10 сом бер, 10 сом, 10 сом. Жоқ беке 10 сом. 10 сом жоқ, жоңыз. Жоқ дейм беке. Чоң қан төле жоқ, жоңыз, кебір 10 сом берчи. Байке жоқ дейм. Не, иштебейсиңби еш жерден? Иштебейм. Іштеш керек монтип, бош отура бербей күндіз күні елдер иштейт эмне бошылып отурасың иштеш керек чоңгуз мороженое жеп атасыңбы кемир он сом бер байке түшүнүп атасызбы жок дейм кетип калыңызчы барып эми сдачасы бар да эми мороженое сдачасы бар да берчи эми чоңгуз чоңгуз он сом жокпу он сом жок байке он сом жок On som salađu već mi žena.